Dragon Titan adalah destinasi seterusnya. Kalaulah aku ada buih lagi, mesti senang sebab dia fairy type kan? Tapi disebabkan ikan yang besar tu water type, mudah untuk kilat. Lepas tu keluarlah ikan kecil ni. Aku ganti dengan City. Play rough miss. Draining kiss sekali je kena. Apalah nasib. Aku terpaksa tukar ke ikan merah untuk settlekan. Ada masalah, ikanlah jawapannya. Buat sandwich, makan sandwich, settle. 17 per 18 cap level 56. By the way, cerita Arvin dengan anjing dia dah habis. Sedihlah juga, tapi sebab tak ada voice acting, tak jadi nak sedih. Dah alang-alang ada kat sini, aku tangkaplah Sushi aka Tatsugiri dan Kirito aka Dandozo. Masa untuk raid, aku dapat Pawi aka Pomi, Zoro aka Zorua dan Tomiam aka Crab Roller. Semua ni Water Terra sebab tu aku boleh tangkap. Tomiam bertukar, Zoro pun bertukar, Pawi pun bertukar. Pawi paling tak ada beza sekali <laughs>